Día del Amor. Este sábado 14 de febrero, el Mamarazo del Amor en el Yaguar Plaza Mamara de Villa María. Vamos a celebrar con el cantautor más romántico del Perú. Como una rosa, mujer bonita, El Chinito, Chinito delante. cantará todos sus éxitos de amor y sus primicias. Luz Jenny de los Andes. Como Sacramento. Eli corazón. Tu chica enamorada, Delia Chávez. Edwincito de Paucará. Edgar Rivera de Arequipa, Virginia Pasa. Sábado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados. El mamarazo del amor. En el Yaguar Plaza de Mamara, San Gabriel Villa María del Triunfo. siete de la noche. Ventura y Soncoyay Producciones.